otázku. Ale my taky ne, ale já vím, já vím, a právě proto my hledáme takové, <laughs> my hledáme takové osobnosti. Yeah. Eh, uh, našel jste svůj pravý prostor, když prodáváte nový prostor? Já jsem dělal něco jiného, já jsem byl v cizině do váleta, tam to bylo lepší. Jako. Jo, takže tohle není pro vás ten pravý prostor. No, <laughs> tak není to ono, no, musí hmm. se čekat. No. Jo, jo, děkuji. Svého času mě, já jsem bývalý pedagog, profesor v důchodě, a když jsem učil, mě zavolali nadřízení, proč chodím do kostela, že kazím děti. Já jsem říkal, je to v ústavě, vy překračujete ústavu, já ne. A můžu se vás to neznáte Ivanu Petrovou? Že to eh. Snažím se o to. Takže Liberix, obecně prospěšná společnost, byla založena v loňském roce, aby podporovala a propagovala svobodný software. Považuji to za zázrak. Akcí, kterou pro vás v současné době máme tři zaměstnance. Jsou to lidi, kteří jsou hrozně uspěchaní. Je pro vás ranní káva a cigareta rituálem? Mm. Jo, příjemným? Zvyk. Nevě pokoj! <laughs> Nevě pokoj. Ale to už netočte.